なんてな冗談冗談だよ裏切り者なんかいるわけない俺はみんなを信じてる天智友達ゲームに参加申し込みしたのはお前か最悪の状態になっちまったな覚悟しておくんだ